Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como é fácil criar uma memória falsa e embutir na mente de alguém. Agora nesse momento eu estou em um navio indo de Santorini para Atenas, aqui na Grécia, fazendo uma viagem de férias e claro, aproveitando para hipnotizar algumas pessoas. Mas nesse caso, esse experimento nem mesmo vai o uso de hipnose, vai ser só um experimento para mostrar como é ainda mais fácil implantar as memórias falsas. O meu amigo aqui nesse momento está dormindo ali do lado e a mochila dele está em cima da mesa. Eu vou fazer com que ele simplesmente se esqueça de que colocou a mochila em cima da mesa. Isso se lembra perfeitamente de ter colocado a mochila dele em outro lugar. Olha só. Vamos esperar um pouquinho para continuar o experimento. sono já, mas tá acordando já. todo Danilo, é, posso comer óculos na sua mochila? Pode. Pega ela aí pra mim. Onde você pôs ela? Onde você pôs ela? A mochila? É, pega, pega pra mim. show, show fazer vídeo. É, põe meu, põe meu óculos aí dentro, mas... É, porque você colocou ela meio pro meu lado ali? Ah não, ela, ela tava entre, entre a gente aqui, né? É? Desde que a gente chegou aqui? Foi? Foi. Ah, legal, né? Então, então, gente, é, é assim que funciona uma implantação de memória. Porque eu vou te contar agora, Danilo. É, ó, ó, pessoal vê essa impressão. É, na verdade, a mochila tava o tempo todo em cima da mesa. E eu, esse é o experimento que eu tô fazendo aqui agora. Eu coloquei ela embaixo e implantei a memória falsa em você. Tipo, você colocou ela embaixo da mesa. Embaixo do, do banco. Legal, não é? Experiente? Ué, ela tava lá. Olha, assim. olha tá aqui. Legal a experiência, não é? Você achou que ela tava embaixo do banco, não achou? mas ela tava, né? Eu peguei ela. Tava, ela tava. Então, a, e, e é, implantou uma falsa memória que você colocou ela embaixo do banco. Então, gente, isso é interessante, porque hoje mesmo a gente estava conversando sobre quando a gente comprou o ingresso de um evento lá na, na ilha de Mykonos, a gente ia para uma festa e por algum motivo eu tava lembrando que a moça tinha o cabelo loiro e o Danilo tava lembrando que ela tinha o cabelo preto, não foi? A gente ainda não sabe quem, quem teve a memória falha errada, mas é assim que, que são geradas falsas memórias. E é bem interessante esse experimento, como isso pode demonstrar, mesmo sem hipnose, é muito como é muito fácil de implantar uma falsa memória. É isso aí. Então, Danilo, como é que foi a sensação desse experimento de parecer que de ter essa memória implantada? É, realmente eu pensei que a mochila tinha sido deixada embaixo do banco, mas ela estava em cima da mesa antes. Agora eu lembro até às vezes a memória volta depois, né? Agora que você tá mais acordado. Então- eu pensei que eu tinha deixado ela embaixo dos bancos, mas na verdade eu não lembrava. Você consegue perceber, às vezes você acaba lembrando, mas naquele momento, para você. momento não era importante simplesmente e para mim eu aceitei como verdade que a mochila tinha ficado embaixo do banco o tempo inteiro. Isso, muito bem. É isso mesmo que acontece às vezes com a nossa mente quando a gente preenche esses buracos. E o que eu usei para ajudar você a aceitar essa verdade foi que eu falei para você, eu te perguntei onde você colocou a mochila. E eu ainda apontei aí para baixo, meio que induzindo a sua mente uma técnica de programação neurolinguística para você aceitar que você colocou ela embaixo. E funcionou, certo? É, funcionou. Muito bom. É isso aí. Até a próxima. Falou espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostou, me dá um like, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se lembrar de clicar em se inscrever no canal para futuras atualizações. Eu sou o Eletro e energia esteja com você.